يا ليل يا عيش مكاني اليوم ما بتستحمل اللوم هربا من حزني بالنوم مالي وريدي بسموم كفوف وكن البيضة تفوف فاستنى تطوف ومطوف وحزني يزيد وما تشوف كنت فين وقت الهروب فنجاني بسمع الغروب قلت وياك مع السكوت تالت وياك لو عدى عمري ولو هموت وهستناك لو ليلة عدى مع السكوت تالت وياك yeah. ما بنسى ايامك سرحت في غيابك قتلتني ببالك كان حالي مش حالك عشان تقولي نموت وقت ما احتاجك رحت مع عدوي استني ما تقولي استني ما تقولي شفت فيك الليل عتمت وشفت الويل السما تعيط سيل مت امبارح واستنى لو ليل عدى مع السكوت تالت وياه لو عدى عمري ولو اموت وهستنى لو ليل عدى مع السكوت door you up